Ciao a tutti carissimi amici, benvenuti su questo video e sul mio canale. Vi ricordo che per chi lo volesse, una volta finito il video, potete iscrivervi cliccando nel bottone qua sotto in modo di ricevere tutte le informazioni sulle novità, sui nuovi video, sui corsi anche, eccetera, che riguardano Contesto di Te. Allora, oggi vorrei parlare delle copie e i litigi. Come nascono i litigi? se pensiamo ad un litigio, magari provate a pensare all'ultimo litigio che avete fatto con il vostro partner, da cosa è venuto fuori? A meno che non ci siano dei problemi grossissimi, evidenti, ma questo comunque è un'altra cosa. Da cosa è venuto fuori? Da cosa vengono fuori i litigi? Come nascono? Da una parolina. <laughs> nascono da una parolina. Nascono da, dal nulla praticamente. E magari uno fa un'osservazione a un altro l'altro risponde eh, ma che cosa mi dici perché tu fai ancora peggio, l'altro dici guarda che non è vero perché io faccio di più, io faccio a casa, io faccio qua, io faccio là, io contribuisco in questo modo, io contribuisco nell'altro, l'altro risponde ma non è vero, io faccio di più, io faccio questo, io faccio quello, io do qua, io do là. E non è vero, poi si, si, ribatte, si ribatte, tu hai sbagliato qua e no, tu hai sbagliato di più e non è vero perché io ho sbagliato di meno, perché io faccio qua, perché io faccio di più, perché insomma si va avanti come un duello praticamente, io faccio di più, io do di più, tu, tu dai di meno, tu sbagli, io non sbaglio, io non faccio niente, alla fine viene fuori un puttiferio viene fuori un putiferio, da, da, da una cavolata, da una cavolata, ma perché eh, viene fuori un putiferio da una cavolata? Prima di tutto dovremmo capire che chi abbiamo davanti non è il nostro nemico, cioè non è una persona che ci odia, che ci vuole male e che ci dice le cose perché eh, ci, ci vuole distruggere. Seconda cosa, capire che, eh, vabbè, anche se sbagliamo, non è mica la fine del mondo, non succede mica niente, siamo esseri umani, non possiamo pretendere di essere perfetti, cioè, se sbagli, vabbè, capita a tutti sbagliare, chi non ha mai sbagliato in questo mondo? Tutti sbagliamo. Se poi abbiamo qualcuno davanti che ce lo dice, apprezziamolo, non sempre è semplice, non sempre è semplice accettare i propri errori, non è semplice accettare che si, che si sbaglia, non è semplice accettare che si è umani, non è semplice. Gli esseri umani sbagliano, quindi noi siamo umani. Abbiamo eh, il nostro partner davanti, soprattutto le persone che sono fuori di noi riescono a vedere delle sfaccettature, sfaccettature e capire magari eh, eh, i, nostri sbagli meglio di noi stessi, perché il nostro ego purtroppo spesso e volentieri non ci lascia vedere dove sbagliamo, perché e ci proteggiamo eh, diciamo dal male. Nel momento in cui sbagliamo ci crediamo una M, ci crediamo poco importanti, ci, crea, ci crediamo dei falliti, ci crediamo che non, non serviamo a nulla, siamo dei buoni a nulla quando sbagliamo. Per noi siamo dei buoni a nulla, siamo nessuno. In realtà non è così, tutti sbagliamo, tutti abbiamo anche il diritto di sbagliare, perché se non sbagli non potrai mai imparare mi ricordo una persona una volta ha detto le persone fanno delle cose sbagliate, ma non sono persone sbagliate, fanno delle cose sbagliate, le azioni che fanno sono sbagliate, non le persone. Poi lì si apre tutto un mondo. Allora, quando noi abbiamo il nostro partner, la nostra coppia che ci dice guarda, forse c'è qualcosa da, da migliorare, forse stai sbagliando in questa cosa, invece di prendercela e dire eccolo mi stai già criticando, eccolo che, che, che, che già ricomincia, eccolo che ha sempre qualcosa da dire e non è mai contenta o non è mai contento e ha sempre una rogna e si crede perfetta e si crede perfetto. Ascoltiamo, cerchiamo di capire e per più che l'altra persona stia sbagliando, perché per carità può essere che anche l'altra persona stia sbagliando, non è detto che non sbagli, siamo tutti gli esseri umani imperfetti, ma per più che la persona che abbiamo davanti stia sbagliando, troveremo sempre qualcosa dove abbiamo sbagliato anche noi. Troveremo sempre quel pezzettino, pezzettino dove abbiamo sbagliato anche noi. E probabilmente, probabilmente quando comincia la discussione, se noi evitassimo quel pezzettino che magari è piccolo, diciamo così, di sbaglio, probabilmente la discussione invece di far così resta così. Probabilmente. E probabilmente la persona che abbiamo davanti invece di aggredirci così, resta così, ci cioè, aggredisce così. Forse è soltanto quella parolina, quel piccolo atteggiamento, quella, quella, piccola frase o quella piccola cosa che dovevamo fare o che non dovevamo fare che ha esagerato enormemente la situazione. Spesso e volentieri eh, non riusciamo a vedere dove sbagliamo. Quando stiamo litigando con il nostro partner, fermiamoci. Non è semplice, non è una cosa assolutamente semplice perché quando la rabbia ti viene addosso, fermarla non è semplice. Questo non è semplice, ma proviamoci, fermiamoci respiriamo mille volte, guarda tu hai messo qui questa cosa perché l'hai messo qui, per favore, eh? ti fermi e dici, no, è vero, io l'ho messa lì, lei o lui ne fanno di mille di più di me, probabilmente, però adesso parliamo di questa qua, ok, è vero, io ho lasciato qui questo bicchiere, ad esempio, sì, è vero, allora, ragione perché io ho lasciato qui questo bicchiere, lo tolgo, lo metto al suo posto, così magari insegno anche all'altra persona che è la cosa giusta da fare quando l'altra persona ti fa un'osservazione capire che si è sbagliato e magari anche mettere a posto quello che insomma non si, eh, si è messo in maniera sbagliata adesso io ho preso questo discorso del, de, de, degli oggetti eccetera in casa perché è una cosa insomma che tutte le coppie, tutte le coppie affrontano prima o poi insomma ed è, un, è uno dei problemi più semplici che ci possono anche essere e ehm, quando eh, succede questa cosa sì è vero hai ragione adesso un po' starò attenta a mettere questa cosa qua un'altra persona che probabilmente fa mille volte di più, probabilmente fa più disastro, quando vede che noi siamo i primi ad ascoltare, sì, è vero, è vero, io metto qua questa cosa perché è giusto così. Si guarderà un pochino comunque eh, da quel momento in poi di fare anche lui la stessa cosa, perché penserà, scusami, se io ti ho rimproverato per questa cosa, non è che di certo e tu l'hai accolta di buon grado e mi hai ascoltato e hai fatto esattamente quello che è giusto fare e anche ti ho chiesto il favore, mi raccomando, deve essere un favore, non un comando, il favore di fare. E allora io non è che ti posso venire a dire anche, a, cioè, non è che posso venire io a far di peggio, cioè eh, fare, parlare ma non fare. Allora, noi quando stiamo litigando, quando stiamo eh, affrontando una questione, una situazione con la nostra coppia, con il nostro partner, e cerchiamo di stare attenti prima di tutto a noi, a cosa sbagliamo noi. Nel momento in cui noi capiamo cosa sbagliamo, dove abbiamo sbagliato, come abbiamo sbagliato, capiremo anche che cosa avremmo potuto fare per evitare questo errore e capiremo anche come aiutare l'altra persona a non sbagliare. Credetemi che è, è, una cosa che è semplice, una volta che comunque l'hai capito, è semplice, per capirla ci vuole tanto per capirla. Ma una volta che l'abbiamo capita, è molto semplice, la vita cammina più semplice, tutto quel, eh, la rabbia, tutto quel dolore, tutto quel rancore che si ha dentro quando sei arrabbiati con l'altra persona perché poi ti arrabbi per una cavolata, perdi, magari non, non si cena più bene, e non parli più con questa persona. Diventi, lavori male perché comunque sei già arrabbiato, e tratti male i figli perché hai meno pazienza perché sei già arrabbiato, non esci più, eh, problemi con gli amici, insomma diventa tutto un disastro alla fine per una cosetta così, per una cavolata che noi non abbiamo avuto il coraggio di ammettere il nostro errore. Non abbiamo avuto il coraggio di ammettere che abbiamo sbagliato. Abbiamo avuto paura di sbagliare, abbiamo avuto paura di dire, ma che cavolo, sì, sono un essere umano, posso sbagliare, è vero, sì, prendo questa cosa, la metto qui, cioè, non sto mica parlando con un mio nemico, non sto parlando con qualcuno che se dico, oh sì, ma no, ho sbagliato, aspetta che lo metto qui, questa persona mi uccide? Eh no, cioè, insomma, con, con, con, chi ci siamo messi assieme. Non è così che funziona, cioè, non è così. L'altra persona, se ti dico, guarda che probabilmente hai sbagliato questa cosa, o se mi dici, guarda che tu hai sbagliato questa cosa, ce lo sta dicendo perché ci vuole bene. Perché ci vuole bene. Perché la cosa più semplice è lasciar perdere l'altro la cosa più semplice è non dire niente. La cosa più semplice è lasciare l'altro con i suoi difetti. Ma non è amore questo, non è voler bene, non è tenersi all'altra persona. Nel momento in cui io mi prendo la briga è la grandissima rottura <laughs> di dire guarda che forse bisognerebbe far così, guarda che forse il tuo atteggiamento è sbagliato, probabilmente ci sarebbe da migliorare questa cosa, Forse lo sta dicendo, anzi non forse, con molta probabilità, lo sta dicendo perché ci vuole bene, perché vuole che miglioriamo, miglioriamo perché vuole che la nostra coppia migliori. Allora, che cosa facciamo? Quando riceviamo una critica, quando riceviamo una critica, accettiamola, esaminiamola, cerchiamo di capire il punto della situazione, dove è il problema dove ho sbagliato io? Dove, sba dove ha sbagliato lui? Che cosa si aspetta lui? Che cosa mi aspetto io? E come dice una persona a me molto cara, trovare anche la soluzione, perché la soluzione c'è. Nel momento in cui capiamo dove sbagliamo noi, eh, la cosa eh, scivola da sola, scivola proprio tutto da solo. Hai capito, ho capito dove ho sbagliato io, automaticamente vedo anche dove ha sbagliato questa persona, ma capendo che ho sbagliato anch'io, cerco di dirglielo in maniera un po' più consona, in maniera un po' più amorevole, un po' più tranquilla, cercando di capire che insomma, non è stato solo lei o solo lui a sbagliare, ho sbagliato anch'io, ho contribuito anch'io a creare questa brutta situazione, questa brutta lite, questo cattivo umore nella coppia e nella vita. Quindi eh, carissimi amici, carissime amiche, cerchiamo di volerci bene e alla base di tutto è sempre il volersi bene. Volersi bene è solo se ti vuoi bene riesci a vedere, solo se ti vuoi bene riesci a capire, solo se ti vuoi bene riesci ad amare te stesso, te stessa e l'altra persona cercando di avere successo nella coppia Evitiamo la rabbia, non serve a niente, cerchiamo di capire e ammettere i nostri errori e i nostri sbagli perché è l'unico modo che abbiamo per imparare. Se non sbagli, non impari e se nessuno ti fa capire che sbagli, tu forse non potrai mai vedere. Ci vediamo al prossimo video e vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, vi invito a cliccare e mi piace sul video e soprattutto conta su di te. Ciao!